JD. Hello, motherfucker. You from Abu Dhabi? I'm from Kebab. <laughs> no, no. <laughs> Paris. Paris, nice. I'm fucking bad. Main main main main. Main yeah. main main main. <laughs> Hadi Anknown yaparsan. Uwa ah, bua bua bua. Rosas. Dude, ee, why are you running? Nice oh dude. my god. Korkalaşmış ama. Duydum duydum duydum. Dön dön dön dön dön dön dön dön. Ananı ya. Adam olsaydın keşke. Yoru durdum. Okay. 40 kilo almam lazım benim bu. Karramalık. Ee, picky, pick, ay ay ay, my mouth. It's spicy, spicy. Yeah, spicy. Oh! Very, very good. terrorists win. Nereden sıkıyor? Kanka Bak Vurdum duvara bak. Adam. Ha orada. Vurdum. Aa, lan Furkan. Hadi helal lan. Oy. Oğlum ben atmış. Oh my god. Bakın your pass. Oğlum benim elimim. Okay, so fat. Pussy hole. Bak no chance. Kim anlatmış acaba bunu? Ya. Kapatayım ki. Current fire. Lan canım. Şey, mermiler nasıl gidiyor oğlum öyle? Ben yersen botlar Kaç vurdum? Kaç vurdum? Ha, amına koydum. Kaç kaç 43 vurdum. 23 20. Ben normalde kalma falan var. Ya, Yoklar